السلام عليكم جيتكم فيديو جديد على دروات ديال groupe 2 S 3 اليوم euh, غادي ندرس واحد لو شيما على ال partie الاولى آه، ديال لي دووا اوبجيكتيف وجيت باش غنعطيكم واحد واحد الشرح يعني مبسط اللي هو آه، مختصر للدووا آه، غادي مازال ندير لكم واحد الشرح اللي هو détaillé اكثر غير بغيت نعطيكم en général هاد الدووا هاد الدووا ديال ديال ال partie الاولى علاش كدوي بالنسبه لاول حاجه عندنا ال partie آه، آه، الاولى كدوي لينا على لي دووا اوبجيكتيف عندنا لي دووا سوبجيكتيف ولي دووا اوبجيكتيف فاش كنقول objectif يعني آه، هي نظريه ديال القوانين فاش كنقول subjectif اللي هي نظريه ديال الحقوق اول حاجه خاصنا نعرفوها هو التعريف ديال الدغوا دغوا واحد واحد l'ensemble ديال لي سيني اورغانيزي لا في اون سوسيتي يعني انايا درت واحد التعريف انطلاقا من تعريف ديال الاستاذ اللي هو ملخص آه و وماشي طويل باش هكا يسهل عليا انني نعقل يسهل عليا انني نعقل عليه ثانيا انني آه، درته بطريقتي باش هكا نقدر انني نفهمه ونبقى عاقله عليه Donc ديما حاولوا ديروا داكشي بطريقه ديالكم وانا غنبارطاجي معكم الطريقه ديالي ان شاء الله ونتمنى تنفعكم بالنسبه كيف ما قلت لكم القانون ولا الدغوا هو مجموعه من القواعد اللي الهدف ديالها الغرض الرئيسي ديالها هي اننا انها تنظم العلاقات داخل المجتمع وأنها تحقق واحد النوع ديال السلم وحاجه اللي مهمه انه ال finalité ديال ال droit c'est une finalité sociale. Peut-être تحط لنا هاد ال question هادي في كو سي ام سيرتو انه prof يدير كو سي ام يعني يقول لك مثلا شنو هي لا فيناليتي دو دغوا آه، ويعطيك بزاف يعني غتقول لي finalité sociale. فهاد ال droit objectif غادي نقراو les règles de droit ولا les règles juridiques يعني هي القواعد القانونيه شنو غندرسو في هاد لي ريغل جوريديك آه، ولا les règles de droit غندرسو les caractéristiques ديالهم donc هادي des règles عندها واحد المواصفات هاد المواصفات كتنقسم جوج الانواع les règles de, dro de droit est générale et abstraite ou les règles de droit est obligatoire et coercitif فاش كنقول générale et abstraite يعني واحد الحاجه اللي هي عامه جميع افراد المجتمع هما ملزمين ملزمين بالخضوع ليها كاينين واحد النوع ديال ديال القواعد اللي هي أه وبها القوانين اللي هي كتخص فقط مجموعه بحال مثلا واحد داخل المستشفى فدوك لي ميديسان اطباء كيخضعوا واحد القوانين اللي هي كتشمل فقط هذاك ال groupe يعني هذاك l'espace ديال ديال l'hôpital donc هنايا ملزمين بالخضوع للقوانين ديال هذاك البلاصه وفاش غاديين يخرجوا غادي يكون ملزمين انهم ما يبقاش خاضعين فقط لمجرد ديك القوانين فغادي يوليو خاضعين القوانين اللي كت... اللي كتشمل المجتمع كامل exemple واحد اخر بروفيسور داخل l'univ فهو كيخضع القوانين داخل لونفي دونك فين كتحتم علينا حنا كوم دي زيتيون البروف حتى هو كتحتم عليه قوانين اللي خاصو يلتزم بها فاش ما فاش غادي يخرج فهو ما غيبقاش انه غادي يلتزم بالقوانين ديال ديال l'univ غيولي خاصو يلتزم بالقوانين ديال المجتمع donc كيف ما كنا والبلاصه فين ما كنا فيها ضروري فاش من فاش غنخرجوا من ديك البلاصه نخرجوا للمجتمع خاصنا نخضعوا القوانين ديال المجتمع donc général يعني كتشمل لينا المجتمع كامل بدون اي استثناء اما فاش كنقول لي ريغل دووا اي اوبليغاتوار اي كويرسيتيف دونك اوبليغاتوار وكويرسيتيف فاش كنقول obligatoire يعني شي حاجه ملزمه خاصنا ضروري نخضعوا ليها c'est un ordre coercitif يعني كيتعاقب عليها donc هنا كاينه واحد العلاقه هي obligatoire ملزمه الا ما طبقتيهاش automatiquement غادي تكون عندنا واحد la sanction فاش كنقول sanction c'est-à-dire coercitive عندنا نفس المعنى يعني يعاقب عليها عندها عقوبه donc obligatoire غادي نقسم هاد الجوج آه، كل وحده غنديرها بوحديتها غنشوف obligatoire شنو هما الفروع اللي فيها و coercitive شنو هي الفروع اللي فيها donc انا فاش غادي نقول آه، لي ريغل دو دغوا اوبليغاتوار غتنقسم ليا الجوج فيها جوج الانواع فيها les règles impératives و les règles supplétives فاش انا غادي نقول impérative c'est-à-dire آمرة donc انا ملزم انني نخضع ليها يعني ما يمكنليش انني ما نخدعش ليها وما يمكنليش انني غادي نطرد هاد القوانين هادي ما يمكنليش آه، آه، بالنسبه النوع الثاني اللي هي règles supplétives donc impérative يعني اميره سوبليتيف يعني هي مجرد قوانين اللي هي تكميليه يعني انا كفرد داخل المجتمع غير ملزم بانني غادي نخضع ليها ما عنديش داك يعني نقدر انني نخضع ليها نقدر انني نبدلها نقدر يعني انا عندي الحريه في هاد لي ريغل سوبليتيف امتى كنلقاو هاد لي ريغل سوبليتيف بزاف في le cas ديال لي ماتيير كونتراكتويل حنا الاستاذ دارها لينا يعني واحد يعني انه آه، يعني ركز لينا عليها واحد النوع ما يعني كتب علينا يعني باينه يعني شي حاجه اللي important نكونوا عارفين يقدر يسولنا عليها في l'exam donc امتى كيكونوا كنلقاو لي ريغ سوبليتيف في لي ماتير كونتراكتويال ولا المسائل التعاقديه هنا كنلقاو les règles supplétives آه، بالنسبه للنوع الثاني يعني ولا ال caractère الثاني اللي هي coercitive آه، هنا كتنقسم لينا جوج الانواع les sanctions pénales les sanctions civiles يعني العقوبات الجنائيه والعقوبات المدنيه donc les sanctions pénales آه، كاينين فيها ثلاثه ديال يعني باش نديرو هاد هاد العقوبه خاص آه، زعما كتكون في هاد العقوبه كتكون في, في ثلاثه ديال الحالات الحاله ديال les crimes يعني الجناح في الحاله ديال les délits يعني الجنايات وفي الحاله ديال les contraventions اللي هما المخالفات آه، بالنسبه لل crime شنو العقوبه ديالهم فاش كنقول crime او جنحه فهي واحد ال واحد ال يعني واحد الجريمه يعني اللي هي يعني كيف ما كيفاش غنقول يعني شي شي جريمه يعني قاصحه يعني كبيره بحال مثلا القتل يعني قتل يعني واحد الجنحة يعني واحد الجريمة اللي هي ماشي ماشي سهلة يعني ماشي تقدر تغاد عليها شي حاجة يعني جريمة اللي هي قاصحة بزاف هنا العقوبة ديالها آه ماشي غير القتل يعني بزاف ديال الجرائم كاينين في الجناح و bien les crimes. آه العقوبه ديالهم كتكون يا اما الاعدام la peine de mort يا اما المؤبد يا اما السجن من خمسة حتى لثلاثين آه، سنة آه، الحرمان من الحقوق المدنية يعني بزاف ديال العقوبات اللي هما قاصحين هادو هما العقوبات يعني يقدر يسولنا عليهم شنو هما العقوبات ديال les crimes آه، شنو هما العقوبات ديال les délits وديال les contraventions. بالنسبه les délits اللي هما الجنايات كنقسموا لينا جوج الانواع كاينين les délits correctionnels و les délits de police. فاش كنقول بيان بيان لي ديلي كوركسيونيل بلوتو لي ديلي كوريكسيونيل و les délits de police فاش كنقول les délits correctionnels c'est-à-dire يعني الهدف ديالها ولا الغرض منها هو الاصلاح هنايا كيكون العقوبه اللي كتكون هو السجن من مده كتجاوز عامين يعني اكثر من عامين بالنسبه les délits de police هنايا عندنا جوج ديال العقوبات آه، كاين الحبس لمده اقل من عامين ولا غرامة ما بين ولا غرامة ديال ألف وميتين درهم هذه هي الغرامه اللي كتكون عندنا ولا بيان العقوبات اللي كتكون عندنا في les délits de police بالنسبه لي اللي هما المخالفات هنايا كتكون العقوبه شويه يعني مخففه كيكون الاعتقال المده ديال ديال شهر ولا غرامه غرامه ماليه ما بين 30 حتى 1200 درهم آه، هادو هما العقوبات اللي كيكونوا في les sanctions pénales انا مازال غادي نديطايي معكم شي شويه هادشي وغادي نكتب لكم كل حاجه تعريف وداكشي آه، فيديو واحد اخر ان شاء الله آه، المهم غادي ندوزو les sanctions civiles عندنا هنايا جوج الانواع les sanctions donnant lieu à réparation ولي سانكسيون لي سانكسيون كي انجونطرون اون كونترينت دونك هادي فكيكون عندنا آه، في الحاله ديال كونتران ديريكت وفي الحاله ديال كونترات انديريكت هادو هادو هما العقوبات اللي كيكونوا في كل حاله donc هنايا عندنا هاد les sanctions donnant lieu à réparation كيكونوا في الحاله ديال لا نوليتي دي زاك جوريديك فيسيه فيسيه وفي الحاله ديال les dommages intérêts المهم هذا هو داكشي اللي كاين في ال partie numéro 1 آه، حاولت انني نلخص وندير واحد لو هاد لو شيما هاد لي شيما هادو كينفعو بزاف انك تعقل وانك تفهم مزيان سيرتو انه المواد ديال الحفاظه يعني ما ما, كتل... ما كتلقاش اليوم الوقت ولا ماشي سهله انك تحفظ فانني كن نفضل انني نفهم اكثر من انني نحفظ كاين آه، كاينين شي حاجات اللي ولا بد انك تحفظهم ولكن الا حاولتي تصايبهم بالطريقه ديالك فانت غادي تبقى عاقل عليهم وغادي تحتاج كاع تحفظهم انا غادي نديطاي معكم داكشي آه، كيف ما آه، كيف ما يعني بطريقتي ولكن راه آه، من داكشي ديال ال prof ان شاء الله في فيديو الجاي المهم هذا شيما كيلخص لينا ال partie الاولى آه، يعني فيما يخص les caractéristiques ديال لا ريغل دو دووا ان شاء الله في الفيديو الجاي غندير لكم الكماله وغندير لكم يعني ديال الحصه الثانيه وغادي ندير لكم حتى هاد ال... هاد ال partie الاولى فيما يخص لي كاركتيرستيك دو ريغل دو دووا غادي ندير لكم آه، شرح يعني اللي هو شامل شكرا بزاف